pana vange vandara pana ikombe yamai abantwana amaphezi ethu kuthiwa ngamarampu so angalisebenzisa uyaliwatsha aphinde alisebenzise lize ligugu so amaphezi la nxa esiye esikolo umntwana kulesikhwama kule afaka kiso amaphezi akhe angu4 afike khona ngalawasebenzise etshintsha ebesefaka esikhwameni angcolileyo esinye esingasiso lesiyana afaka kiso evela ngikhaya nceda kulalawana wesikhiwa ngoba wesikhiwa ungasebenzisa uhle ulahla awethu uyalisebenzisa uyeliwatha so emhlobo etshiyeneyo leli iphedi endiphetheyo lapha ngeligqokiswayo olingenisa phakathi umntwana abese elisebenzisa leli elinye iphedi engilithweleyo lapha ngelikotelwayo umntwana uyalikopelela phakathi kwephenti ngoba abantwana bayabe bengakabi kuqedisisi kuhle ukusebenzisa amaphedi lesi sikhwama esincinyanyazana lesi engisithweleyo ngesokufaka iphedi nxa selingcole lapho umntwana eselisebenzisile lesi esinye isikhwama engisiphetheyo ngesokufaka wona amaphedi ukuthi nxa ezihambela uyabe efake amaphedi akhe phakathi kungelamuntu obonayo ukuthi uphetheni njalo futhi okunye okuqakathekileyo ngamaphedi wona lawa yikuthi umntwana uyawasebenzisa for two years elokhu wasebenzisa uPatience Mabhena ngineminyaka eyi-24 ngihlala sihlala esigabeni semathembi sisehlelweni lwe-SNV lokuncedisa abantwana abangamantombazana lokhu engikuphetheyo ngamaphetheni ama-rams le phezulu ngeyistraight ele-ped holder angamaphetheni amathathu enye ilalipedi eyodwa engela-ped holder